comprendre ou comme si on prend deux bocaux et vaseline fourre tout en dedans après ça l'homme malade va dire diable cap ah ouais ça l'homme malade va dire c'est diable cap boyel malheureusement prend deux gros bocals vaseline il l'a passé l'a passé nos fourbines il la fourre en dedans Tout image, six and up. Pi pren li gren de kwe gazon, bay kwa mse gazon. Tout image, six and up. Sa, sa moun di bon zè wè. Mbo kwa jemwe wè l gren kon sa nou, mse. Pren wè djana wè. Pren wè djana, wè karalè koko yow gra yow fè kri bas wè. Kè, ta kon pa wè wè mse. Koun jan la wou papyo wou pakret, wè wè lou gro bout a fè wè, e pan yè si wè wè kwe glaven, se pren vas li mfou an don, e pi kwa mse mè moun ti brio nèk patande, mè moun ti al si sonèk patande Yo di hein? ont jwen nan vet la tou Yo di Ouidjana eh, Ouidjana eh, se fami Izo Ils Izo jwen nan vet la tou Li kan pou evi Dubai Izo ont Izo ka la ont tou Gade bagay ont Non jalousie. Ils Izo ka fè Ils ont fè Izo la a papa Kets Tout image 609 Fè ne boye kon pas posta nek sispak Podan se pas. C'est vod kap bokop C'est se Se chita pou nek sispak ap poste c'est Se ça Izo la gel Gida Izo la